manzil aniqlandi xabarim bor ketdik uni so'roqqa bo'ldingmi endi tayyorlashyapti surishtiruvga boyagi jabrlangan tannozni uyini oldidagi topilgan mashina shifokor ayos ibragimovga tegishli ekan u qo'lga olinganini so'nggi 5 yil davomida davolab kelgan Men ma'lumot oldim. nima gap yaqinlari va rafiqasini aytishchi, bir hafta oldin ish bilan komandirovkaga ketgan o'shandan keyin uni hech kim ko'rmagan ha ekspertni xulosasiga ko'ra bu xuddi o'sha qotil jinoyat sodir etgan joydan o'tirib qochgan mashina izlar sharqqa qarab ketgan hozir biznikilar shu yo'nalishni o'rganishyapti bu holat hech nimani o'zgartirmaydi shunchaki yaqin oradagi do'konlarni bittasiga kirgan uni yuzini va mashinani eslab qolgan xolos surishtiruv ishlaridan aniqlanishicha mashinani ko'proq zavod oldida ko'rishgan sanda nima yangilik doktorlar uni ahvoli og'ir lekin yashab ketadi deyishdi mana buni ko'ring bu uni akasi maxsus guruh tayyor turibdi mani boshchiligimda to'xta qanaqa maxsus guruh o'zimiz eplay olamiz odamlarni o'ldirib bitta bitta osib chiqqan shuncha ishni bitta odam qilgan deb o'ylaysanmi garovga olinganlar bo'lsachi hm? shuning uchun jim yur bahslashma men bilan o'rtada go'dakni hayoti turibdi hushiga kelishi bilan darrov menga xabar ber tushunarli safdor buyruqni kutamiz tohta, tohta, tohta, tohta. to'xta shoramni kutinglar toza lekin qarab borishingiz kerak bo'shatinglar uni yes psixiatr mashina egasini topdik nima qilamiz qidirishni davom ettiringlar yana kimdir bo'lishi kerak hamma yoqni qarab chiqdik boshqa qurbonlar yo'q Eshitaman. Chaqaloq haqida yangilik bormi? Hozircha yo'q, lekin qidiruv ishlari ketyapti. Nima qilamiz? voqea boshqacha bo'lgandi aslida umuman boshqacha sovg'ani olib borib berdingmi ha xo'jayin olib borib berdim kelayingacha ularga ham ikkalasiga bir xil qilib oldim yillarda uydan oldim keyin xoldingga olib borib qo'ydim kecha kechqurun ko'rgandim janob rasulov tezlik bilan kelib kichik uchrashuv o'tkazib yana shu tezlik bilan chiqib ketdilar sizni kabinetda kutishyapti assalomu alaykum jamol anvarovich xullas gap bunday mani fikrim o'zgarmadi o'zgarmaydi ham bu shartlaring menga umuman to'g'ri kelmaydi bundan keyin boshqa bezovta qilmalaring toki pichoqqa ilinadigan biron takliflaring bo'lmaguncha behurmat qildilaring mani gal kechiraman ayblaringni tajribasizlikka yo'yamiz endi esa surlaring bu yerdan ishonchli vakil sifatida shuni ayta olamanki kompaniyangiz faqat biz bilan rivojlanishi mumkin biz kompaniyangizga salmoqli va moliyaviy oqim kiritishga tayyormiz lekin hujjatlardagi shartlar va bandlar o'zgarmaydi hozir ham keyin ham konvert bezovta qilganimiz uchun hujjatlar tanishib chiqish uchun Yo'qollaringni yerdan ikkinchi qoralaringni ham ko'rmay udasdayam bor edi juda yaxshi inson tentak qiz necha marta aytish kerak taqillatib kirgin deb oh. qachon axir kiradi senga? tashqarida gulchi hozir o'zim chiqaman yo'qol ko'zimdan Xo'p bo'ladi Eski narxda ikkita olaman aka u narxlar hozir yo'q ozgina qo'shing Menga qara tortishadigan bo'lsang sendan umuman olmayman ana ko'chada gul tiqilyotibdi. yotibdi yo'q yo'q oling aka roziman yaxshilikka bo'lsin ishqilib gullaring bergan pulimga arzisin ha atirgullar hmm, bor edi uni men rad qilmayman nima bo'ldi o'zi alloh hammasi joyidami ketdik mhm. bugun yana qanaqa xursand qiladigan yangiligim bor menga demak holat bunday bizada uchta qurbon bor sovuq qurol yordamida o'ldirilgan eng qizig'i kichkina bola o'g'irlangan mana murdalarni uy xizmatkori ko'rib qolgan sababi har kuni ertalab soat yettida ishga ekan jin ursin man aytgan narsamni olib qo'ydingmi ularni boshqarmada qoldirdim man senga necha marta aytganman unaqa narsalarni boshqarmada qoldirmagin deb xavotir olmang ular xavfsiz joyda hech tushunmayman nimaga shu ishlar bilan qiziqib qo'ygansiz ular ochilganiga yillar bo'lib ketgan ish bo'yicha ayrim holatlar bor man aniqlik kiritib olishim kerak bo'lgan o'yingdan yur Kez... har doim soat yettida ishga kelardim ba'zida vaqtliroq uy ishlariga qarashardim mayda ishlarni qilardim chaqaloqqa qarardim bu yerda odamlar to'planmasin hammasini nariroq qo'ying bo'ladi odamlarni chetroqqa olinglar o'rtoqlar tarqalamiz tarqalamiz boringlar ishinglarga boringlar <laughs> zulfiya iltimos o'zingizni qo'lga oling hozir men sizga bir ikkita savol beraman o'shanga javob berasiz bugun ishga nechida kelgandingiz men har doim soat yettida ishga kelardim ba'zida vaqtliroq uy ishlariga qarashardim barchasi meni zimmamda edi uydan oxirgi marta qachon chiqib ketgandingiz eslab bir kun oldin uylarni yig'ishtirib tartibga keltirib keyin ketgandim uyga kirdim kiyimlarimni almashtirdim keyin qarasam seyf ochilib yotgan ekan bekam shunday yaxshi ayol ediki ko'ngli yumshoq biroq marta qattiq gapirmagan o'zingiz bosing qanday ko'rgilik bo'ldi ish vaqtidan tashqari yumush buyursalar alohida haq to'lardilar shunday odamlar o'limi kimga kerak bo'ldi ekan xo'jayinimiz hayollariga gul ko'tarib keluvdilar odam degani shunaqa beshafqat bo'ladimi ya qara kimdir jon jahdi bilan harakat qilgan nimalarni aniqladingiz uchta murda er xotin sakkiz yashar bola oldin qo'l bilan bo'g'ishgan keyin eshik ochilganida murdalar tushishi uchun arqon bilan eshikka osishgan ayolni yuragiga pichoq bilan aniq zarba berilgan barmoq izlari yo'q qo'lqop bilan ishlashgan ha darvoqe bu oilada yana bir chaqaloq bo'lgan u topilmadi nima yangilik qo'shnilar bilan surishtiruv ishlari olib borildi lekin hech kim hech nimani eshitmagan ko'rmagan faqat bitta otaxon qo'shnining it xurishidan ko'chaga chiqqan uydan to'rt kishi mashinaga o'tirib ketganini ko'rgan lekin bu hech qanaqa shubha tug'dirmagan aytmoqchisan kecha qilgan ovozini ham hech kim eshitmagan hmm. Yo'q. Tashqi kuzatuv kameralari. Simlari kesilgan. dorisi chaqiloni onasi uyqu dori ichgan u sutdan bolaga o'tadi chaqaloq ham dori ta'sirida bo'lgan shuning uchun uni ovozi chiqmagan oshxonada ham tinchlantiruvchi dorilar topdik yana bitta narsa topdik faqat uni o'z ko'rishingiz kerak yosh xushmuomala yigit kelib har oylik servis xizmatidanman dedi ha eshikni ochdi men o'zim bilmagan holda iblisni uyiga qo'yibman hammasiga o'zim aybdorman biza ishlaydigan firma proto firmasi maxsus kiyim bo'lmasa buyurtmaga chiqa olmaymiz chiqarishmaydi to'xtat shunday sal oldinga qaytar uy xizmatkorini menga chaqir uni yaqin qarindoshlari tanishlariga qo'ng'iroq qildingmi rasulovni faqat bitta akasi bor akam bilan hech qanday ziddiyat chiqmagan hatto bolalikda ham man bir joyga borib kelishim kerak bu yerdagi ishlaringni tugatganingdan keyin menga yo'ldan qahva olish esingdan chiqmasin bu meni qilmishim deb o'ylayapsizmi meni pul qiziqtirmaydi meni ilm fan qiziqtiradi men pulni deb akamni shu kuyga solamanmi qodirov qiziq bu ishni kimga topshirisharkan yana menga topshirsa kerak hozircha shu tangani o'ynab tur ha o'ynab bo'lganingdan keyin o'zimga qaytarib berish esingdan chiqmasin yaqinda to'rt oylik o'qishim boshlanadi esingizdami to'rt oylik o'qish hali uch hafta borku uch hafta tez o'tib ketadi sizni tashlab ketgim kelmayapti vaqt tez o'tib ketadi va yana yonimda bo'lasan xudo xohlasa undan tashqari qatnov mashinalari ham tiqilib yotibdi mani ko'rgani kelasizmi 없어. tezkor yig'ilish chaqirishyapti mana qahvangiz hatto o'zimga ham bunaqa ko'tarib bermayman. Qaytgandek, tumanda shtab tuzilibdi u yerga ham borishimiz kerak xullas oila boshlig'i jamol anvarovich rasulov osiyo ko'klam tog'lari xoldingi bosh direktori uni akasi komil rasulov bilan birga ochgan lekin hozirda komil rasulov oddiygina ta'sischi xoldingga hech qanday aloqasi yo'q o'zini xususiy klinikasi bor bundan tashqari rasulovlar sog'liqni saqlash va farmatsevtika sohasida bir nechta tashkilotda ulushga ham ega ekanlar muqaddam sudlanmagan ish faoliyati hammasi toza jamol rasulovni xotini shahnoza rasulova ilgari muharrir bo'lib ishlagan hozir do'y bekasi judayam yaxshi ayol deyishdi o'g'li boshlang'ich sinf o'quvchisi maktabda davomati yaxshi allochi va nihoyat bir yoshli chaqaloq qizcha u o'g'irlab ketilgan tushunarli hodisa aslida qanday bo'lgan hodisa joyidan olingan fotosuratlar hozirda qo'limizda hech qanday daliliy ashyo hattoki barmoq izlari ham mavjud emas faqat jinoyatchilarni to'rt kishi bo'lganligi hamda oyoq kiyimini izlari ma'lum shuning uchun jinoyatchilar qochib ulgurmaslaridan zudlik bilan guruhlarga bo'linib jinoyatchilarni qo'lga olishimiz lozim qodirov eshitaman jinoyat qidiruv ishlariga sen boshchilik qilasan usmonov eshitaman chaqaloqni qidirish bilan sen shug'ullanasan barcha bo'linmalarga xabarnoma yubor ular senga yordam berishadi hech narsa ko'zdan qochirilmasin hodisa joyi bo'ylab 600 metr radiusidagi barcha kuzatuv kameralarini sinchkovlik bilan tekshiringlar ruxsat eting o'rta polkovnik gapir bizda yana 3 ta murda topildi maqsudova manga qara 200 yuz metrcha narida mashina qoldirilgan siddiqov bilan tekshirib kelinglar u ana ularga tegishli bo'lishi mumkin bizda manyaklar yo'qolib ketgandi shekilli bu manyak emas to'g'rirog'i bunisi jallod 13 uchta birinchi qurbonlarda ham shuncha tugun tugilgandi buni o'sha to'rt kishi qilganmi bu safar bir o'zi o'sha hayvonlarni bittasi bu to'rtlikni uchtasi ikki yuz metr nariroqda mashina tashlab ketilgan belgilariga ko'ra jinoyatchilar qochgan mashinaga o'xshayapti sher shug'ullanyapti mashina bilan davlat raqamini yozib oldingmi mana yaxshi yur ular orasida bittasi yo'q uni tezroq izlab topishimiz kerak bittasi tana tuzilishlari bir xil taxminan 170-180, lekin biz qidirayotgan odamning bo'yi 167-170. u birinchi qurbon bo'lishi mumkin yoki navbatdagisi dorilarimi? Tranquilizator. Jallodimizni bu sohadan xabari borga o'xshaydi. Yana tugun solingan arqon. Negadir unutib qoldiribdi. Ikkinchi mashinasi ham bo'lgan. Biz sharqqa yo'nalgan. Chekishni tashlamadingmi? Olovni ber. hayotda ko'p narsani ko'rganman lekin bunaqasini yigirma birinchi asrda gugurt o'zim sanga zajigalka olib beraman kimdir esa umuman olovsiz yuradi bo'pti boshqarmada ko'rishamiz ho'p assalomu alaykum yo'ldosh aka man sizga bitta davlat raqami jo'natib yubordim manga ma'lumot yig'ib bering mashina haqida rahmat yerda zo'r kelsa voydot yoki sho'rim qursin eshitasan o'chib ketdi darrov yetib keldingmi bu ishni o'zim ochaman deb aytgandim-ku senga omad tilayman ehtiyot bo'l yana o't betingga yoki xudo ko'rsatmasin yigitlarni biriga o'q tegmasin muhimi sanga tegmasa bo'ldi yigitlar ketdik voy voy bo'lay kimsizlar voy dod nima kerak sizlarga qizaloq qani qizaloq qani qani deyapman qanaqa baqirma o'zim bo'ldi tinchlaning voy qo'rqma qizalog'im o'yinku bu o'yinni yaxshi ko'rasanmi Ha? O'yinni yaxshi ko'rmaysanmi? Ma. Buni ehtiyot qil. Bolani qo'rqitganlaring qoldi. Qizaloq qayerda? Gapir! Qizaloq qayerda? Qurollarni qayerga yashirding? Jinoiy qurollar qayerda? Ko'tar uni. mijoz emas bu qotil emas jabrlanuvchi boshqarmaga olib boringlar o'zim gaplashaman somsaga qaraysan o'shaniki emas xotinimni o'zi pishirgan ho'p mayli boshladik unda oltita murda uchtasi qurbonlar va taxminga ko'ra o'zlari ham qurbonga aylangan qotillar umumiy jihati osib o'ldirilgan dorga o'n uchta mustahkam bir xil tugun solingan ularni beshtasi bo'g'ib o'ldirilgan ayol pichoq bilan o'ldirilgan jarohati chuqurligi 15 mm yana 4 mm pichoq aniq sanchilgan qizig'i shundaki barcha qurbonlarda o'xshashlik bor bilasanmi ulardan nima topdik rasulovni xalqimidan nikoh uziga oldik qolgan uchtasida esa pul tiqilgan tomog'iga ona bolaga kelsak ular tasodifiy qurbonga aylangan bu uchalasini shaxsini aniqlasa bo'ladimi hammasini ko'zlari o'yilgan barmoqlari kuydirilgan bir narsa deyish qiyin lekin bittasiga tatuirovka urilgan bunaqasini faqat qamoqda qilishadi bu kam lekin ishlab ko'ramiz Hamma mayli ish ish bilanu lekin tushlikni vaqtida qilish kerak ke sho'rva ichasanmi sovimabdi hali keyinroq bilaman seni keyinrog'ingni qizaloni ko'rgansiz lekin biz haliyam ko'rganimiz yo'q aynan siz uni hayotini saqlab qolishingiz mumkin agar xohlasangiz yovlaga sherikmisiz qizaloq nimani deyapsiz men yollanma haydovchiman meni ippodromda hamma taniydi xohlasangiz surishtirib ko'ring bo'yningizdagi jarohatlarni rasulovlarni uyda oldingizmi yo'q menga o'sha kuni qizcha kasal bo'lib qolganini aytishdi qo'ng'iroq qilib men aytilgan manzilga yetib bordim. muqaddam so'zlangansiz balki ular sizni hamtovoqlaringizdir bir paytlardagi avvaliga biroz pul topib keyin chaqaloqni sotmoqchi bo'lgan bo'lishingiz ham mumkin e bu nima deganingiz to'g'ri men avval sudlanganman bir yigitni urganman o'shanda meri hech kimga qo'l ko'tarmayman ular bilan qamoqda tanishganmisiz Qayoqdan taniysiz u to'rttalasini Yo, yo, men men faqat haligi rasnaniman bo'y bor-ku, qo'lida haligi sura tushirilgan o'sha menga qo'ng'iroq qilib opasinikiga har xil mollarni matolarni olib borishni iltimos qilardi o'shani olib borardim tamom qizaloqni ham o'sha yoqqa borganmisiz Opasining uyiga bir hafta oldin qo'ng'iroq qilib meni bu joyga olib borib kelsang senga ikki yuz dollar beraman dedi o'zingiz bilasiz pulni istarasiz o'sha kuni tunda shunda qo'ng'iroq qildi men yetib bordim borsam ular to'rt kishi ekan orqa o'rindiqqa o'tirishdi rashid qo'lida bola bor edi bittasi haligi qora niqob kiyib olgandi men unga qaradim qarasam rashid unga qaramagin dedi uni avariyada yuzi shunaqa bo'lgan u qaragan odamlarni yoqtirmaydi dedi qizaloqni ham olib ketdingiz keyin yo yo yo taxminan uch kilometr yurdik keyin to'xtadim pulni kelishib olishimiz kerak edi shunda haligi niqobli kishi meni bo'ynimdan bo'g'a boshladi mana mana izlari rashid bilan uni sheriklari u bilan meni ajratmoqchi bo'lishdi keyin men zo'rg'a barmoqimni tiqib qochmoqchi bo'ldim Mashinadan qanaqa tushib qolganimni bilmayman o'sha tushganimda meni yo'lda boshqa mashina urib ketdi o'sha mashinaning egasi meni turar yurishimga yordam berib kasalxonaga olib bormoqchi bo'ldi Men unga yo'q dedimda uyga qochib ketdim ular meni uy manzilni ham bilishmaydi to'g'risi kimga qo'ng'iroq qilishimni ham bilmayman tushunyapsizmi xullas yolg'onni ham qiyomiga keltirar ekansiz manga ko'maklashasizmi yoki boshqacha gaplashamizmi manga haqiqat kerak manda haligi qo'ng'iroqlar yozuvi bor hatto u mashinamda yashirin kamera ham bor man har doim haligi qo'ng'iroqlarni yozib yuraman ishonmasangiz tekshirib ko'rishingiz mumkin iltimos aldamayapman to'g'risi rashid opasini manzilini bilasanmi ha ha bilaman soatini otsa dushmanini haqoratlash bilan barobar bo'ladi sohib mana u ana rostdan ham qo'ng'iroqchani dalilga sovuq qildingmi qani gapir unga rahmat keldi dalilga rahming keldimi nima uchun anusha kasallik bo'lgani uchun bu tug'ilishda o'tanlik balki keyingi tug'ilishda brahman bo'lar qani menga aytchi qo'ng'iroqchani berayotganda unga qo'ling tegib ketmadimi agar shunday bo'lsa hoziroq ibodatxonaga borib poklanishing kerak bo'ladi tushundingmi o'zingizni bosing sen yoshlar to'xta Green. Gel odamı çakır. To'xta. To'xta. Yerga yot. Qo'lini boshingga qo'y, yerga Menge, deyapman senga. Menga ajirshanmi? Bor, ich ustiga tushib. Yo'qol ko'zimdan. Bor ket, ket, ket. Jinorsan. marras! Joy, Dotter, eu qo'y! Shubor! Yordam bering, ey! ruxsat eting o'rta kapitan odamini ko'tardik ravshan aka juda yaxshi boshqarmaga olib kelinglar yaxshi keling tezroq tugata qolaylik jabrlanganlar bilan hammasi tushunarli manga boshqa narsa qiziq pulni ketiga tushgansiz avval badavlat yashagansiz keyin pulni bo'lishgingiz kelmay qolgan shuning uchun guvohlarni yo'qotgansiz uchtasidan o'ch oldingiz rasulovni qizini esa menimcha mo'maygina pul ishlash uchun o'g'irlagansiz darvoqe qizaloq qayerda uni kim parvarish qilyapti sherigingizmi yoki uni sotib pulini o'z ehtiyojingizga ishlatib yubordingizmi agar yo'q bo'lsa balki qanaqadir shartingiz bordir balki uni qandaydir maqsadda saqlab turgandirsiz masalan qasos olish uchun yoki kimnidir qo'rqitish uchun sizni ishingiz bilan tanishib chiqdim bir paytlar sizni ham begunoh go'dak bilan shunaqa qiynashgan-ku. balki siz ham shunaqa javob qilmoqchidirsiz hmm? yo'q aslo daxli yo'q bu yerda pul umuman olganda agar ochig'ini aytsam men inson qismatini pul hal qilgan moddiy dunyodan nafratlanaman